Солнышко для мамы с канала Анны Лавчевич, вам кучка, кучка две, было бы четыре, но, к сожалению, две. Даже к сожалению, может, я хотела еще купить ручные пальчики, шанские крокодилы. Там были желтые, оранжевые, а речные. Решил выбрать такие крылья, ну, как-то я хотела купить потом, просто кофе, если прям пока что походить в кроссовках, а потом купить пушки. Ну, это я сначала начала собирать мира, взяла эти булочки, взяла эти булочки, взяла стаканчик, взяла их завтрак, что это лучше. Вторая покупочка это вилка. Знаете, что я уже взяла вилка? У меня есть письмо, у меня есть письмо, надо перескать поставить. Вот. Это судить девятый, я зачем наоборот. Девятый год. Надо. Это вот получили понимание. Ну, это, конечно, получше, чем дорожным пилотом. Ну, если обнаружите больше на 176, пожалуйста, звоните, вы выиграете. Мой номер. 8, 1, 7, Thank you пополнить номер восемь один семь шесть ну, там вообще восемь один семь шесть вот это ерунда небольшая потому что да ну подарок ну, на подарок наш лайкен стоит 30 рублей а ваша не обнаружена человек он стоит всего 19 как и Ну, жалко, жалко, что Николай Первое. Берем подарочек. Хочу сделать лежу. Вот это же лайк. Бомбик. Обожаю такие бомбики. Это Что это? Море, короче, да. Обожала, короче, так делать это с Много вторых. У меня уже есть такой же мячик, я не знаю, он делает ниже я потом, конечно, сделала обзор. Скоро будет дальше обзор видео. Я сейчас реально. Прошлое видео. Пока времени. Прошлое видео был крем. Я вам потом покажу. Там влажно. А сейчас чайная. Это черная чистка. Реально. что такое кошка? Вот, интересно, это ответ. А ты понимаешь, как ты мамочки делаешь, просто зажали Что это дает? Мамочки, а зачем вы потом вообще решили? Чай вот такого, вот такого вот две штучка.

Покажу, что там меня прокол. Больно. Я хотела снять. А тут вот. кардамон и магали. Теперь так не называть, что он там не что. Май. Май. Это вообще не железо. На, на Бобриксе остановилась, ладно. Там вчера. я организовала Если вам нужны контакты, значит, чем уведомление, если вам нужны контакты, это магазинчик, да, там все это шкаф. Если вот это пошли комментарии, это один обзор. Это, вот это, я хотела добавить уже, но решил сначала, что не потом, ага, скажу, короче, такие вот, я была гранатом, там палку, что брали, ну, нет, ничего не знаю. Так, два журнала, масштаб. Это набор для вышивания, смотрите. Вот такие наборы вышил, там полностью все картинки. Вот. А вообще, эти забиты картинки. Вот. А вот это вот. Если вот это вот я бы это помню.

Вот. Вот. Хотела встретиться но у меня там что-то произошло с этим, поэтому не смогла. Короче, я потом снимала обзор на режима Бонфрик. Бонфрик. Это еще а, в одном виде. Бонфрик. Спайн. И Крипанна. Крипанна даже такой лишний у нас ценная покупочка. Ценная но обращайте на это будет. Это видеоредакция так делает. Я просто не могу снимать полностью без видеоредакции. А, поэтому, ну, поэтому будет она это делать. И последняя покупочка от коллекции Молока у моего папы. Такая штука с машиной желтой, но меня такая кошечка. Угадаешь? Я не знаю, угадали ли вы, но это такая э, это с кошечкой собачкой, думайте, думайте, для компьютера. Я не знаю, это не Пустите меня с губками накрашиваю. Блин, не сидимок снимать. Что не делать? Такие вот штуки. Я могу накрасить? Ну, что я тут приехал, ну, макияж не стоишь. Ну, ну ладно, гадали нет, и, короче, маус, так, маус пап, маус, не знаю, как. И вас открыли. Купи граммочи, маус. Вот, сейчас мы Bakosler children have concentrated on Islam, Bakosh, Я пока. Ой, я включила на Он Я умашничаю. Если странно. Всем пока. Милане Яковлева. Подписывайтесь, а, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите хорошие комментарии. Если вам это видео понравится, я желаю